star boy ni nyingine amua leo oh. amua leo oh. uishi kwa Yesu amua leo oh. amua leo amua leo uachane na dhambi Nikicheki mifuko umejaza madawa unaipa imani itasaidia. Ukimeza bado kichwa kinauma, nikitazama kando ya paketi wanasema maumivu yakizidi mwone dakitali Mimi siwezi kupigana na vita za duniani, Yesu wangu nipiganie. nilishauligi ndugu zangu tuwachane na mihadarati, dawa za kulevya kando, wakapinga nono mtono. Leo nawaambia amua leo, leo, amua leo uishi kwa Yesu. Amua leo, amua leo, amua leo uachane na dhambi. Ukiwa na Yesu moyoni mwako una uzima wa milele. Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe, yeye aliye na mwana ana huo uzima. Ukijitenga na maovu yote humu duniani, ukimwamini Mungu, maisha yako itabadilika, itabadilika, itabadilika, itabadilika. Amua leo, amua leo kuishi kwa Yesu. Amua leo, amua leo, amua leo uachane na dhambi. Amua leo, amua leo uishi kwa Yesu. Amua leo Amua leo, amua leo, uachane na dhambi.